Aziz Balayar, hürmetli muallimlar, Deb Boyar, Atanova Muhmanar, за фундуни Турунха, просвещение Парова, лично Жван Турунха, честь и пени, шат персуар, اخيرا جزنجين استالو قارنوي لكن var? زمبارك سوا زا چوز ويريدات جازي ساوا ömürlü bahtlı ol. Gedarın ene agaltmar. Allah'ın ene agaltmar kanıklar. Hürmetli hukuskini kar. Hep jüylü kapadın var. Kısat sahneler yüksek. E теперь вы хоть было я фигурейто. Çünkü hastı görüyor ve fekasın vecihin güzel ve de yarışar. Tenis var. Yine yüz var ya. Bir para eserimci zengini van ıtkız var. Zengini van tırsın iz zengaz o tırsın ertesi zengaz o Ha zengini van yapar var ve sısa diz kitaplar var. Mad zengini van ve yapar amur zor. Jüri kapaz nuva zada çaksana da kazıklamen arkana. Eferimci адам школы запутуна и самостоятельной жизни пошламишествует. Ой, вы самостоятельный өмір запасазывай адама. Məhkəm qurxuru. Qoy ambur baxlı qurxuru. Qoy ambur çetin lira. Apuca jede adam arkuru. Qoy üşü gelecek. Ökü. Kısa. Diteler, şkolnikler, uçitler. Seni şattir mereket 15 mübarek kurayım. Kökkanlı sağ ol, düşhed ol, ümitte gelecekte sana kalpler koy. Şkola, ptahavla, kü, kü, gelecek hiç hiçbir var. Fenara mübarek koy, doksan altlar koy. Kü hiniz feytanu, hiniz feytanu, şüne, rıfzı de, Elur školo, kur sakė menimą reikalakomis. Milletli de kalitemiz Şey çıkadırız, eli duva çıkadırız, dolap duva çıkadırız. Sağ hürmetli de kal, sen de kal. Disiplinli olan da kal, çok sürekli. Şkola, iki, şkola, çıkış şkola yok. Yaşar Hanova şkola yok. Вишнім жидесяті школа тигні хрюга. И школа кәлі мүктәһ урейсәнікә. Гизафи Санар, СССР Дендевиди Ханиберхору Совета депутатар, Дагыстан Зин депутатар, Народный собрание Зин депутатар Калвейдер. Чина Хабру Ха Усанрла, Чина Пример Кутуна Канза. Вот Кеда район Зин ученик Яц, Хин школы Келуру, Асма Махмудович е глава я район администрации. Пихти садырла. Алла Аллаху. Школа зи үчүн дебирзи. Соват кат кас кандидат доктора наук профессора. Вот Эмир Бекзиядович чуд хаи школе кте хану элкасия. Пэза козва яке дережеге гапнува. И дережеде Çünün habrı tırsar kanı meali var. Biri sadıkaz. Hazır kanı tana fe tırsar kanı var а учителю школада кысар гыйланысы. Нейке са кандидат наук хакда са учителя. Шмид учитель ин школы снялится заслуженный учителя его. Хакда са Altyazı M.K.